मालवा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कावड़ यात्रा कही जाने वाली बाणेश्वरी कावड़ यात्रा की शुरुआत इस वर्ष 10 जुलाई सोमवार को महेश्वर में होने जा रही है इस यात्रा की शुरुआत मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर 1100 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाकर किया जाएगा इससे पहले 9 जुलाई को एक बजे महेश्वर के लिए मरी माता से 2000 कावड़ यात्री बस द्वारा रवाना होंगे यात्रियों के लिए जो शिविर बनाए गए हैं वहां पर प्रतिदिन सुबह एक घंटा योग एवं ध्यान सुखद वर्षा की प्रार्थना स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संदेश के साथ भजन संध्या पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के आयोजन किए जाएंगे इस वर्ष यात्रा में 21 फीट ऊंचे नंदी और उतने ही बड़े शिवलिंग पर विराजित महाकाल तथा इको फ्रेंडली गणेश बारह ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कुछ झांकियां और खुले रथ पर सवार भजन गायकों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेंगे यात्रा में पूरे समय रामायण पाठ एवं भजन मंडलियां साथ में रहेंगे ये यात्रा 175 किलोमीटर की दूरी की है और ये यात्रा सात दिनों में पूरी होगी यात्रा के संयोजक गोलू शुक्ला ने बताया कि पिछले 14 वर्षों से लगातार धर्म जागरण समिति के तत्वावधान में समाज सेवी ब्रह्मलीन पंडित सुरेंद्र कुमार शुक्ला काकाजी की पुण्य स्मृति में बाणेश्वरी कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है इसमें प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है इस वर्ष यात्रा में शामिल होने के लिए 2100 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं जिनमें सात से सत्तर वर्ष की उम्र के लोग शामिल हैं नौ जुलाई को विधायक रमेश मेंदुला मालिनी गोड़ उषा ठाकुर जयपाल सिंह चावड़ा पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला शंकर लालवानी कैलाश शर्मा के आतिथ्य में दोपहर एक बजे महेश्वर के लिए बस से यात्री रवाना होंगे 10 जुलाई को नर्मदा मैया का 500 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक कर 1100 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई जाएगी इसके बाद उज्जैन महाकालेश्वर के लिए मां नर्मदा का जल लेकर पैदल प्रस्थान करेंगे बाणेश्वरी कावड़ यात्रा में कावड़ यात्री 10 तारीख को गुजरी 11 को मानपुर 12 को महू 13 को इंदौर चौदह को रेवदे रेंज पंद्रह को पंथ पिपलई से खान बड़ोदिया सोलह जुलाई को रात में उज्जैन पहुंच जाएंगे और सत्रह जुलाई को सोमवार प्रातः चार बजे भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर प्रदेश में सुखद वर्षा एवं सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे